Sluton kai bonvenon. Uh, ah, hodio estas libera tago uh, por mi. Um, mi comencis labori pri mia ide ideo uh, por um, creteo. Um, mi ne faris multe um uh, sed mi uh ia uh, plu laboros um hodiaŭ mi vidis la novan filmon um, stelae militoi uh, la lasta Jedi um la uh la Ntawa filmo um mi ne tre la la Antawan filmon mi ne tre shatis um set la nova filmo uh, lau mi estas la plej bona um, ekde uh, nova aspero uh, gis nun um, mi uh, tre shatis uh, la novan filmon um, eble vi um vidos gene uh, eble vi jam vidis gene um tio estas cio por hodio gis morgao